situació que ens ha portat a, eh, avui aquí a concentrar-nos en nosaltres també és fruit de, de les retallades. No? Van ser persones que, que s'han mobilitzat pels drets de totes, pels drets laborals, socials i nacionals també, i això és el que ha comportat doncs, l'augment de, de la repressió. No és, no és més que, que cada cop que la gent es mobilitza i, i diu doncs, que ja en tenim prou, cada cop som més, per sort, doncs ells intenten tallar-nos la veu i, i de la forma que puguin, no? i ja siguin detencions, en presons preventives o amb el que sigui. De moment, Eh, la, la repressió continua sent bàsicament pels mateixos motius que era fa uns quants anys, l'únic que com que hem augmentat en número i hem augmentat els àmbits de lluita, doncs això ens ha comportat més, més atencions últimament, no? Totes les d'avui que estan aquí són, són pels dia de la vaga per dir que no volem aquesta reforma laboral, que no volem eh, la hipocresia del govern de trobar mans plenes i en canvi la gent que diu que nosaltres tenim dret a una feina digna, a una casa, a eh, tots els drets socials que cada cop són menys els que ens queden, doncs que no ho volem, que no els volem en ells i que ja n'hi ha prou de tanta hipocresia. contra s'intenta fer després? Eh, perseguir el moviment criminalitzant, detenir-lo entre cometes, no? existeix. Hem vist que està passant ara, però que ja portem diversos mesos que, que porta passant, no? perquè la dinàmica és la, la política de la repressió i la política de la por és l'altra cara de la política de les tisores i de les retallades quan tu no pots aplicar les teves polítiques de retallades i la gent no les accepta, pues, el que fas és reprimir, fas que la gent tingui por. I això ja ho vam començar a veure d'una manera impressionant des de la primavera valenciana, quan van reprimir a tots els joves, que ara em sembla que els demanen a diversos d'ells, entre tots, uns 6.000 euros, per haver-se mobilitzat i protestat, ho llegia avui per internet, però a la vaga general ja vam veure que es van detenir el dia de la vaga general tres estudiants, els va tenir un mes amb presó preventiva i no havien fet absolutament res. No? Però justament se'ls agafa com a boc expiatori perquè la gent tingui por. Si jo vaig a un piquet, si jo em manifesto, doncs què? Em detindran, em criminalitzaran, posaran una multa. Llavors és la dinàmica amb la qual intenten fer callar la dissidència i la gent que es mobilitza, les mateixes detencions de tots aquests dies que estem tenint. Però la vegada, amb la vaga general, que vam veure? doncs que per la tarda el que vam fer va ser també eh, més enllà de les accions que es van portar a terme, de la gent que va trencar vidres, estar un hospital, jo crec que això no ens beneficia per res, perquè bàsicament permet criminalitzar el, permet criminalitzar el, el moviment, no? i és l'excusa perfecta per, per reprimir-lo, el que aquell dia es va obviar la violència majúscula, i la violència més important, que és la de la pròpia policia, eh, reprimint a la gent, l'ús de bales de goma que va fer que dos joves perdessin un ull, degut a l'ús de bales de goma, dos persones més la melsa, 14 per traumatismes, i aquesta violència majúscula majúscules és de la que no parlen els mitjans de comunicació. I els mitjans es queden amb una violència ah. espectacle dels, que trencar vidres que no es pot ni comparar amb l'altre, no? però justament s'utilitza per criminalitzar el conjunt de, del moviment. I a la vegada doncs, després el que veiem són les detencions que hi van haver dels estudiants, i no només dels estudiants, sinó també de la, responsable d'organització de comissions ai, de comissions de la CGT a, a Barcelona, etc etc. no? Vull dir que estem entrant en una dinàmica d'augment de la criminalització i de la por, perquè la gent tingui por sortir al carrer i tal. Això afortunadament no està acabant de, de quallar, a la manifestació del 12 de maig la gent va sortir massivament al carrer, malgrat el segrest que es va fer de la manifestació de l'1 de maig anticapitalista, no sé si vosaltres algú de vosaltres hi va participar, però la mani de l'1 de maig anticapitalista a la tarda era una mani pràcticament segrestada, que si donaves el punt de sortir de plaça Universitat et preguntaven per la teva ideologia, t'escorcollaven la bossa, el DNI... Hi havia els Mossos, no?, amb els braçalets, sí. Vull dir que al principi deies, són Exacte, no? no? Vull dir que el que veiem és que s'estan vulnerant una sèrie de llibertats democràtiques bàsiques. I el problema de tot això és quan això la societat ho normalitza. I hi ha un altre dels extrems d'aquesta repressió, sigut la pàgina web del senyor Felip Puig, sí. que persegueix activistes socials, no? I l'endemà això portarà que, a que a través d'una pàgina web puguem, de, eh, podem acusar el nostre veí o veïna, si és sindicalista, si lluita contra els desnonaments, el que sigui. Per tant, el problema és la normalització que es fa d'aquestes polítiques repressives i crec que és molt important tenir-ho present i sobretot el repte és que el moviment continuï sent extremadament massiu perquè quan més massiu és, més plural és, més ah. difícil resulta de, de, de criminalitzar-lo. Comunicant,